iki penyanyine komplit. Tur beda kabeh. Beda kabeh bedane. Ana ana size sendiri-sendiri, ah, ah. ukurane dhewe-dhewe. Ukurane dhewe-dhewe. Sing kokono. Super kabeh. Sing kokono XLLLL. Hmm, double L. Ah, kuwi kathoke ora gawe dhewe ora iso kok. Lho kok iso? Lede hmm. banget. Gila nimut. <laughs> Lah iya. Lu pesenan paling ora matur nuwun. Hmm. Nggih. Okay. Nggo jaket. Wingi dienggo jaket Pak Muhadi ya mbok iso. Wah, uh, eh, Superman kae. Nek kathake Mbak Endaki iki iso nggo tutup kulkas. Wis wewe jorok Pimpinan aja iya. kaya ngono kuwi lho. Iki kentek eneng tamu ya Mas. Eh, bintang tamu. Lho piyai-piyai sing lenggahi mirsani awakmu lho. Pimpinannya ana contoh sing becik lho. Lho, Mbak iki bintang tamune siji loro, telu lho. Lah iya, kok dorong menyapa karo ibu pimpinan ki piye to, Mong? Engko. <laughs> Lah ya sik aku tak ngrasake iki Kang Mas e ini. Bagus Kang Mas. Bintang tamu menika tasih sinau wonten SMKI kelas 3 menika. Eh. Nggih. Pripun Lek? kawan kone gayeng gayeng pangan aku kalah saingan eh. nah aku gayeng bendina kok aku ya orang ngono tapi ini ya kribet gedang keripik telo apa kui Sidik edang matone roto tadi kue ngerasa ke bisa lagi genten aku gawa kawan liane ya rapopo uh, partner kerja uh, partner kerja awalnya ya partner kerja uh, selesai demenan kaya tanggoku iya. <laughs> Mumbengi aku panerku karo Purwati. Piye oh Ya bar ngambut gawe ya terus mulih jemenan. Eh, lek sak sampean kan. Niku mulih nyamahe dhewe, aku ya mulih nyamahku dhewe. Oh, ngono. Pak Purwati kok ngantek gelem karo kowe iki iki. Eh. Lara-larane piye? Lara-larane piye? Kuwi anggenmu ki tak anggap bocah ora geleman. Geleman ta kuwi? Kuwi ki geleman. Astagfirullahaladzim. Eh, kandhane ya. ya Allah, Mbak. Kadek kowe kok manutya kaya ngono. Nek. Wi aja dianggep ah, murah ning ora murahan. Geleman sing tak aturi geleman kuwi sapa sing paring dawuh waton ora barengi mesti iso sowan. Oh ngono. Nek kuwi jane mau arep mangkat ki awake lara. Eh, eh. Ini gandeng wis didhawuhi karo Pak penjenengan Pak Muhadi, Mas Antok. Lah iki kepeksane lara-lara mangkat. jane Mbak Pur, nek hmm. sampean lara ki aja kesusule metu. Istirahat cek neng omah kok lara kok terus kesusu. Kuwi nek ora ditokke keju. Anjurane Pak Dokter ki nek sakit itu sembuh dulu istirahat di rumah. Lah kok oh, kesusule metu wae. bareng ngalawan kanca-kanca campur sari mekar sari waduh Kang Mas Mohadi ya ingkang asta panjenengane Bapak Mohadi hmm. pelok 6 wae pelok 6 lem gojekan kira dari ini kok bojomu cemburu ora oh, eh ora ora neng rasa cemburu cemburu jane nembe Kang Mas namung acting lho niki Yun ngampil sekedar enggak mau? Nggih. Piye? Oh, Apa kowe iki? Nek dekmu bengi ya mung perkara kesenggal dilitek ngene kuwi lho. Ah, ah. Nek didorosa sayane sikut kok yak-yakan iki. Lah iya ta. Riwayat iki ngene lho, Dek. Imut anane aku nganti ngetokke sikutku, aku ki adang-adang Purwati ki mlaku saka Jogja. Ya. Nah bener iki aku medun gondang Winangun, kepeksane aku medun Solo. Nah, kono lak mlaku karo putrane, numpak bis karo putrane. Terus piye? Nah, putrane ki arep turu, jaman isih cilik, si Pungki kuwi. Nah, diombeni gua kaget. Nah, keloler. Wah, keloler, semono gedene. Nah, Mimi golek Bobo. mak. Oh, ngono. Nek kowe mongkar takke Pak Sular, ya. Oh, diwedeni. Teni. Heeh, terus. Nah, tak teni dine aku iki medhun nang Gondang Winangun nganti teko medhun nang Solo. Heeh, terus piye? Ora dineke aku sayah ini. Oh, jenenge? Mbah kuwi. Adineke sapa ngono lho. Lah kok ora mbok genahke? Piye? Kok ora mbok genahke? Ya tak genahake. Lah terus piye? Lah kok ora sitotok kek aku ki piye? Tak teni sayah ini. ora nyait no engko ora wurung tok klethak sak wadahe le lah kowe njaluk piye <laughs> kuwi kondang ngene Boyolali piye Purwati kuwi Purwati penyanyi suci suci bersih tanpa noda sapa sing kandha apa ta kuwi suci jin lho oh. lah iya ta aku ya gumun nih kuwi bendira digawa rabot ya mas Ora apa-apa, Kok sak manci ra apa-apa ning aku saiki ra wis sugih. Ayo. Sugih. Sugih. Kaya raya. Sing ngono sapa? Sugih apa? Ini begegeh. Alah alah alah. Do sombong. aku sing sulik eh tenang ayo. Ra apa-apa. kayak kayak kowe iki malah malah enteng ning gowo. Lah aku ra sombong sulit. Ning karben rada patut ngono mbok ya ora ketang kacu-kacu apa kaos kaki. Wes iseni ngono. Wes spray. <laughs> Hah? Keset. Jane nembe kula panggya Zaman malam pertama. Ya kita urak-urake. Terus delalah Thomas pelecehan tenan lho. Hmm. Loh, Dek nyimut, kok ora kaya Mbak Purwati kae, kok mung cilik, ra ngono critane. Sebentar Kang Mas, sebentar. Ini baru depannya. <laughs> Eh, lah iya. <laughs> Maksudnya apa? Gelungan, oh, Mas. Oh, iya. Bu. Eh, kangenku darang bagus sih ambune wangi lo mas kowe mas ya pada ay ambune kaya kaya eh, iya no ambu kue ya wangi lo ini ambu kue kaya apa ya kaya gertangan aja kue dadak ngono eh ambumu kaya bayi lo mas arume neng bayi oh bayi iya yang pancen aku nyambi anak babi disayuti beten kena tunggal bapa tunggal bibiyung ning kowe iki beda dhewe ayu ayu dhewe beda dhewe kok beda kabeh mbak yu mbak yumu ayu terus tingkah pakartine iki becek-becek ning swarga Mas Tomo kok anak-anak kok ning sing metoni sing kok ngene. Heeh, hmm, ngerti eh. kaluwianku. Heeh, iya. Ya kaluwianmu ki didelok mburi. Piye, Mas? <laughs> Ketok gelungan. Nek didelok, nek didelok mburi ki, wah. Kok ngarep, wo. <laughs> Oh, Dikipatke eling maling. Ramu tak tresnani ayu suci ini kok payu kowe dukune no dada maranani sa jroning kalbu Apa? Ternyata anggar karo penyanyi kok ngetek kayak gitu. Kita pandai silar kita. Jebule apa? Bae Bojo nih ning omah ya mung ya, <laughs> Apa ngono? Oh, oh dikandani iki rahasiane lagi. Mulane nek karo penyanyi-penyanyi lek ngetek. Alah alah alah. Ya men kayak triplek ini malah malah gampang aneh Coba di bojo kowe iki sepengi ora ketemu-ketemu. Caranya no, caranya no dirambang no. Oh iya. Anak dirambang iso ketemu Ayo. satu seket karu belah. Apa? Ketu rapet nih bes. Nara dirambang ke ditur, panggilan muni nuk, mana ya gon kono gue. <laughs> Malah sombong. Anggere angin yang ngalor, wih wih wih. jane tange kelakono mung rasa si arahku niki kepo boyo bisa urep lelah gengan ya dawah ana longso mas ya yeah. wong iki sugih melarat disyukuri disyukuri bungah susah disyukuri nah mulo atine aja nganti tukul nalongso oh, ngono mas nggih